Hapa, Ibaia Zalanaz, mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie, ikasturte politiko honetako azken osoko bilkure eukigen duen, eta bertan hainbat gai gendu zen ez da bai da gai. Lehenko eta behin, larramendi ikastolan egin behar diren lan batzuk interes berezikotzat deklaratzea, Badakizue, beste batzutan azaldu dugun moduen, interes berezikotza deklaratzen direnean era honetako lanak, zergetan obariek egiteko aukera dagoela. eta betiko lez, kasu honetan be, hau batez onartu egiten zen. Beste puntu baten, zerbitzu kulturalen ordenantza aldatu behar izan zen, kasu honetan, udal euskalteiko presio publikoetan aldaketa bat egin behar zelako. Hor, zebiko eh, taldean, orain arte egun da bost bostorduko ikastaroak eskaintzen ziren, baina ibapen baldintzak girela eta ezin diren da irurogeta mar, baina izen, eta orduetan igoera horrek eragiten dago bai, ba, tarifan aldaketa egin behar izatea. Orduen, ba, bueno, puntu honetan hori aldaketa hori izan boskatu beharrekoa eta hau be bai hau batez onartu e izen za. Beste alde batetik, bai kontu batzordean zein osoko bilkuran beste kreditu aldaketa bat eduki genduen eztabaida gai, hain zuzen be 2021eko 8.garrena gogoratuko zure igual eh kanean 7.garren kreditu aldaketa onartu zala, kasu honetan 5 milioi i 5 milioi eta erdikoa zala eta sortzigarren kreditu aldaketa baldi zile 2 milioikoa itxemo zan. Beraz, ba, kreditu aldaketa potoloak biek ala biek. Sortzigarren kreditu aldaketa honen barruen be, hainbat proiektu garrantzitsu jasotzen dire, alde batetik egon gozan diru laguntza batzuk eskaintzea, e, jabetza pribatukoak diren eremuetarako, muetarako, baina erabilera publikoa dekienetarako, horrek mantentzeko eta konpontzeko diru laguntzak eskainia alizateko, bi kontzertu desbardinetan jasota dauz, baina guztire 6.000 euroko diru laguntzak izango ziren. Horrez gain, landetxo goikoan dagoen olentzeroren etxean ba, gauza desbardinek zahar berretzeko, egon da mar euroko beste diru partida bat dau bertan jasota. Errugui zelaien egokitzapena egiteko, kasu honetan ba, drenajea e, eh, patxadas jartzeko beste helare da hogeita euro gozideen. Eta bukatzeko, aurrekontu partartzaetetatik datorren partida bat e, kiroldegien ba, konponketa lanak eta egiteko, horreri gehitu jakoz beste behar izen batzuk ba, eraikin horretan dauzenak eta guztidez, sortziren mili euroko partida bat egon gozan ba, horre egin beharreko lan horrek egin alizeteko. Guk proiektu horrek ezagutzea eskatzen gendun, ez beste barik aipatzea zer da nahi modana, baizik eta detailean ezagutzea eta proiektuek garatute dauzen kasuetan, ba, hor egon aldan dokumentazio guztie jasotzea guk hori ba, aztertu balizeteko eta baloratu balizeteko. Kasu baten ez dauz proiektuek guztiz garatute eta orduen ezin izen dugu jaso dokumentaziorik. Ezin dugu onartu ezagutzen ez dugu zen proiektuek, detailean ezagutzen ez dugu zen proiektuek aurrera taratzeko kreditu aldaketa bat, beraz ez eskoa boskatu bendun eta naiz eta EH Bildu eta kasu honetan Elkarrekin Podemosen esesko bota, botoa jaso, beste guztiek alde egin eta beraz e, kreditu aldaketa hau be onartu egiten zen. Beste bi puntuek egin duzen gero, alkar lotute dauzenak, izen bere euretako bat zen, oinarrizko ezik eta eskumena geure gain hartzea, eta bigarren bat, ezik eta ziklo horrek behar gintzaren bitartez kudeatzeko edo behar hartzeko horrenganeko ardura. Kasu honetan, bi puntue gau bat ez onartu egiten ziren. Eta osoko kobilkura azbukatzeko, eskari eta galderen puntuen, batzordeetan be atara gendu zen gagi pare bat, e, ekarri guri zen gendu zen, ba, zabalik geratu zirelako. Alde batetik egon gozan, lindano eskutsatutako larre zabaleko kontsumoaren kontu bat, hau da, jatako zabortegi zarragaz lotutako gai bat, izen be, oindala azte batzuk, gutroi bizirikek publiko egitzeuen e, albiste baten, ikusi gendun zelan, e, bertan egin behar ziren laginketa lanak eta behin bukatute, ba horrako pasue sarrera e, zabalik geratu dan eta hor dauen arriskuez ohartarazteko egon ziren oharrak edo be desagartu ziren. Hau esan dugun moduen, utre publiko egin zegoen, eta guk lurralde batzordean honen barri emon gendun. Gobernu taldeko arduradunek eta udaleko teknikariek esan dakoa gaitik, ez erean egoera honen barri euki, eta bertati pasatuko zirela adierazi zera. Eta beste gaie, Gatika eta Frantzi batuko leukezen eh, interkonexio elektrikoaren proiektuaren ganekoak dire. Hemen epe bat zabaldu zen, RZ Elektrikak proiektu e, aurkeztu ostean, alegazioak egin alizeteko, eta gu mm, gobernu taldeari galdezka ibili gara, ia mundiak udalak e, alegazioak aurkeztuko dauzen, eta ia behin proiektu aztertute horretarako arrazoirik ikusten dauen. Eta, bueno, ba, azkenean esan zen, baietz, txosten tekniko hori bukatzea dauela, zerri borro bat badauela, azte honetan suposatzen da jaso behar dugu txostena, eta naiz eta guztiz bukatuta ez dauen, ba, bai ikusten dela, dauzela arrazoi batzuk e, alegazioak aurkezteko eta eta ondorioz ba mungiak udalak alegazioak aurkeztuko dauzela.